Gang members, how the fuck? is your day going make it's your boy me back at channel. another goddamn video man. Hello, gang members man. Alright, look man, look man. My Georgian gang members, a lot of y'all been telling me this to check out this song in the comments. Telling me like this is the biggest banger in uh, Georgia right now. Let me spark this blunt before we keep going. Lighter? Is there lighter anywhere, baby? But y'all been telling me to check out this song. That this song is like a super, like you know what I'm saying, fantastic. It's like the hit song right now in Georgia. You know what I'm saying? So we gonna check it out in a second. Let me make sure my lighters. Good thing I decided to light a blunt. But hey, without wasting time, man, let's check it out. If you guys are doing good, subscribe if you're new. Don't play with your mother. Don't play with your father. You gotta get sexy with it, okay? Please, please, please subscribe, okay? Okay. Azazel Ragadan, she's loud. ოკანებს ამი ოკანებს უყვარს ქალებს რომელსაც დატარებს სანებივდებს მანქანებს ახალმაშებს შეაპარებს სვანათებამ ლამბარებს დავლეკავ შევოლზარებს ინდიკა დღეს შემაზარებს ვიკითხავდას დამანებს ვაფასებ ჩვენებ დამანებს დაამთვალებს სიცითლეს დავუმალობ დავიხუროვ პანამებს ვიწოცულიეს მოცემ შვიდე მე დამატარებს დროგა დამაზამთარებს იკედაკედ მატარებს რაგარით მსვლელებ თავს პლანეტებში დამკარგავ შორს ბობ მარლი დგას ის მე მომწამს იმ ვაიბს რომელსაც უწოდებ ჩაიბს გამიმარტივებს ის ბეიბი რაგადანს რაგარით მსვლელებ თავს პლანეტებში დამკარგავ eh? the way he said that the way that baby რაგადანს რომელსაც უწოდებ ჩაიბს გამიმარტივებს ის baby ragadans ragadans ragadans მოყოლებ თავს პლანეტებში და მკარგავს შოდს ბობ მარლი დგას ragadans some sim vibes რომელსაც უწოდებ vibes გამიმარტივებს ის lives baby ragadans ragadans სპანეტებში დამკარგავს შოდს ბოგ მარლი დგას მე მომწევს იმ ვაიბს რომელსაც უწოდებ გაიბს გამიმარტივებს ის ლაიბს ხალები მოთ უკვე ბიტების ბერები და თუ მე მტერები მაშნა მეტანები დანები დანები ჩვენი სცენები ფერები ფერები მწონეგე ფერები მგონები მოთ უკვე ბიტების ბერები და თუ მე მტერები მაშნა მეტანები დანები დანები ჩვენი სცენები გაზეთი მაიგისკე ragadan ragadan ragadan ragadan ragadan baby ragadan რაგარითმს ვაყოლებ თავს პლანეტებში და მკარგავს შორის ბობ მარლი დგას ის მე მომცემს იმ ვაიბს რომელსაც უწოდებ კაიფს გამიმარტივებს ის ლაივს ბეიბი რაგარითმს რაგარითმს ვაყოლებ თავს პლანეტებში და მკარგავს შორის ბობ მარლი დგას ის მე მომცემს იმ ვაიბს რომელსაც უწოდებ კაიფს გამიმარტივებს ის ლაივს okay, that was a good song. See, now I won't be out here telling niggas this is the best song in the country, but I, that's a good song. I won't go out there telling everybody like, oh, this is the best song to listen to from Georgia right now. But I'll give that song like a good eight out of ten. Like I, I just wish I understood what he was saying in English. But he did he did a great job. The production though, the production of the song was a little too out there. It was too loud. But the song was good song was definitely a good song. Eight, nine out of ten. Baby raga dance. I like that shit. <laughs> Hope you guys enjoyed the reaction, man. Subscribe. I love you guys so much. Please, please, please subscribe. you. Let's get it, man. Let's get lit with it. you. <laughs> I'll see you in the next video. Only if you subscribed, okay? Let's get it. <sighs> eh. I think I drink too much, eh. I think I drink too much, eh. I think I drink too much when you roll me a blunt so I can't cool off.